pendant l'incubation, en fait, euh, chaque mois, il y a, un GPS tous les, tous six mois, mais chaque mois, vous allez être suivi en fait, autour de, de, cinq axes. Donc, c'est un, c'est travailler et trouver hein, son, business model et euh, sa stratégie. Euh, parce que vous avez vu qu'en fait, une startup, c'était on cherchait son business model et, et son financing. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième axe, c'est arriver à vendre ou avoir une lettre, une lettre d'intention d'achat de, quand votre produit sera, euh, sera prêt, les financements, qui vous finance, comment, votre équipe, d'accord Et ensuite, comment vous allez passer du prototype, ou de l'idée, de l'idée au prototype, du prototype au produit. D'accord Donc ça, c'est important. Et en fait, pour ça, incubaliance a des ressources en propre qui vous suit. veut. Et euh, ensuite, euh, derrière, il y a des partenaires qui sont, euh, employés par Incuballiance et qui sont des experts dans leur domaine, qui viennent vous aider en à travailler votre projet. Et puis, vous avez tout l'écosystème qui se met en place derrière, où des partenaires travaillent avec Incuballiance, directement avec les sociétés incubées, pour, les aider à, développer le projet. Ici, voilà en fait un exemple de, suivi, hein, selon les cinq axes. Donc chaque mois, vous, vous, allez vous répondre aux questions. Selon les questions, vous avez une notation. D'accord Et de cette notation, eh ben, euh, en découle euh, un positionnement. Un positionnement finalement euh, dans dans l'évolution de la création de sa société. Et quand Incuballiance estime que vous êtes dans le vert, on estime qu'effectivement, vous pouvez être sorti programme d'incubation. Voilà, ici sont les, sont les différentes startups qu'il y a, euh, qui a ou qui sont connues chez, chez, chez L'incubateur ici, euh, c'est surtout pour aider les, les, les, jeunes entreprises et les startups à survivre dans la vallée de la mort. Hein, la vallée de la mort, c'est la première phase où on est tout seul, on ne gagne pas d'argent, on en dépense, même si on est en projet, avec l'espérance finalement derrière eh ben, de pouvoir, euh, via des levées de fonds, via des ventes, euh, générer des revenus, d'accord euh, Qui vont permettre effectivement d'assurer de, de, de, le développement Donc ici, un incubateur est là pour prendre des parts et assurer que la vallée de la mort, qui est un processus normal dans la création d'entreprise, eh ben, soit, soit, soit passé et dépassé pour garantir une survie de, l'entreprise. Voilà. Je vous remercie.